Llega a Granada Meta Peter Almeiro, récord mundial del humor, presentando su nuevo show por primera vez. Pues, Un niño, es que, mami, mami, en el colegio los niños me dicen campana. Ay, tú tan tontín, tan tan. Este sábado 7 de noviembre, 8 de la noche. Lugar, Institución Educativa Valentín García, Peter Albeiro, récord mundial del humor y su nuevo show por primera vez. Hola, ¿qué tal amigos de Granada Meta? Soy Peter Albeiro, récord mundial del humor y los invito para que me acompañen el próximo 7 de noviembre en la institución educativa Valentín García a partir de las 8 de la noche, que vayan con mi show por primera vez. Compren su entrada con tiempo, no dejen para última hora. Que no pase lo que pasó en Villavicencio, que la gente dejó para última hora y al final no fue nadie. No mentiras, ya nos vemos, chao. Punto de venta, Semillari Fútbol Club. Informes, palcos y reservas. 311-835-4336. Peter Albeiro, récord mundial del humor en Granada. Una noche para reír y para gozar. No faltes invita. Innovan Servicios. San Francisco Hotel. PPC. Pollo Pizza Carne. Luz Montañés, Montañez. Contadora Pública. Discoteca Palco. Flores y Fiestas Lina. Corpo Solución Financiera. Centro de Enseñanza Automovilística duchanos Empresas Públicas de Granada. Heladería Ice Cream.